Este, este o Delta, é, para mim, é o, é o carro mais, mais bonito da, da Lancia. E quem tem um sabe o que é que eu estou a dizer. Sou o Luís, mais conhecido Luís Marques. Uh, eh, pá, tenho uma paixão pelos, pelos Lancias Delta uh, desde o tempo do, dos ralis. Portanto, é um, acompanharam-me no, no, tempo áureo do, do, dos Lancias uh, e sempre foi o meu sonho ter um, um Lancia. E, Epá, e consegui ter um Lancia. Eh, na altura passei num stand, vi o carro e, epá, e ficou-me gravado aquele carro, eu vou, vou, vou mesmo, vou ter que ficar com este carro e acabei por ficar. Ah, pronto, a história dos lances, o que é que é? é? Começaram em, a produção começou em 1979 uh, eh, e acabou, salvo erro, agora em 2009, com a versão do Delta 3 já. Eh, com muita pena, porque pá, é um carro que deviam ter sempre agarrado este carro, porque este carro é uma, é uma lenda, é uma lenda. Este modelo que eu tenho, que é o HF Turbo, de 140 cavalos, esta motorização apareceu em 1986, deu logo seguimento ao 4WD que foi o que começou depois na, com uma sequência de, de campeonatos de vitórias, seis seguidinhas, uh, com, com, o modelo que vem a partir deste. Portanto, 4WD, tração integral, uh, e, e é isto que vocês estão aqui a ver. Bem, isto começou por ser o carro de, de eu andar no dia-a-dia, -dia, fazer viagens, Algarve, para todo lado, pronto, isto era o carro do dia-a-dia. dia a dia gosto muito dele, mas pegou muitas partidas. <laughs> Pá, isto não houve nada que, que eu não tivesse que mexer neste carro. Desde juntas homocinéticas, desde um regulamento de caixa, eh, desde uma avaria muito grave que este carro teve por duas vezes, que foi um problema na cambota, que só se veio descobrir depois. Pronto, a partir dessa, dessa última vez que ele teve o, um tal problema, eh, vamos, vamos parar, o carro vai ser arranjado, e vamos ver o que é que se passa. Descobriu-se então que tinha a cambota com uma, com uma fissura e era o que estava a desencadear por duas vezes a mesma avaria. Uh, Arranjou-se, mas já que aquilo estava fora o motor, pá, comecei a pensar, ah, o motor está fora, pá, vou começar a arranjar isto para, para ficar aqui um carrinho todo a pipi. e depois começa aquele bichinho, é assim, tu estás, tu estás, a arranjar e cada vez ainda queres arranjar mais, queres que aquilo fique mesmo o máximo, não é? E então estás, vais, trazes, levas e chega um ponto, epá, tá, olhas para o carro e assim, epá, está a ficar mesmo aquilo que eu quero e começa assim a brincadeira. Só a mesma parte de montagem do motor é que foi feita lá por, pelos meus amigos e tirar motor e montar motor, porque tudo o que era material para limpar e, e meter com um aspecto novo era eu que trazia, fazia aqui e levava. Este carro, eu gosto do carro porque na minha altura, eh, este carro que andava na Rio Alta, para o pessoal da, da, da, minha idade, quase toda a gente gostava de ter um, um carro deste, um Lance, um, um GT Turbo, é a altura de, de, desses carros. E eu gostei sempre deste carro, porque era um carro que pá, acho excelente pelo carro. Pá, não sei, não sei explicar. Eu gosto muito do carro, tenho este, tenho um da versão 3, tenho um Y adquirido agora há pouco tempo Pá, e ainda tenho um Alfa também. Não sei, tem qualquer coisa, uma pancada qualquer por carros italianos. <laughs> Pronto, há uma história engraçada com este, com este carro que é, hum, uma vez vou, vou para o Algarve com o carro, atesto o carro, e vamos por aí fora. e isto é um carro que a tendência dele é cheirar um, a gasolina, é ser um carro antigo, é um carro moderno, é um carro antigo, tem um cheiro próprio e sempre tem aquele, aquele cheirinho lá dentro, vais dentro do carro e pá, cheira de sempre a qualquer coisa, que é, é cheirar a competição. <laughs> então vais por ali, vou por ali fora com o carro, eu mais a minha esposa e, e a minha mãe. aí e a um certo, uma certa altura eh, a minha esposa vira-se para mim e diz, pá, oh, Luís, o carro cheira um bocado a gasolina. Disse, pá, isto é normal, pá, isto é sempre cheira a gasolina. Continuei, pá, chega uma altura, volta a minha esposa a dizer, pá, ah, o carro cheira um bocado a gasolina. Pá, eu olho para o, para o ponteirozinho lá do, do depósito, que isto, quando andas com este carro, o ponteiro também desce rápido. Mas naquele dia estava a descer muito rápido, porque tinha sido atestado. Então até que eu paro o carro e quando olho para debaixo do carro, parece que tinha uma nascente de gasolina debaixo do carro. Aquilo escorria por tudo que era lado. Eu assim, Realmente é verdade, cheira mesmo a gasolina. Uma das histórias engraçadas, o cheiro da gasolina. Isto, quem, quem tem um carro antigo ou um carro velho, <laughs> eh, estes carros têm sempre trabalho. Eh, qualquer coisinha que tu queiras, podes ter trabalho no carro. Por exemplo, a última coisa que eu fiz no carro foi lá atrás as barras da suspensão, tem, tem uma de tirantes e afinações, que foi tudo desmanchado, também tem, tem tipo um charrãozinho que agarra ali aquele sistema todo de, de braços, também foi tudo reparadinho, está, está novo, olhando para aquilo, olhas para aquilo e, e dizes, rapaz, ah, está, está impecável. E isso é que dá gosto, é, o que é que deu, o final, olhares do, do velho, é, conseguis fazer de novo. É, portanto, quem tem um carro deste sabe o que é que eu estou a falar. Isto é um carro que tem sempre coisinhas para fazer no carro e ultimamente pá, comecei a aderir a esta coisa dos clássicos, visto que tenho um carro e que já merece ir para os clássicos, epá, tenho ido com ele. Epá, eh, tem sido uma agradável surpresa, porque eu também não conhecia o mundo dos clássicos e de, do convívio que há com, com, com o pessoal. Eh, epá, e é muito bom, é, é porreiro, porque estás ali um bocado, falas com um, falas com o outro, outra outro conta a história do carro, talvez a conhecer pessoas, é, epá, é, é fixe. Quem tem, quem tem uma máquina destas, ou não precisa ser uma máquina destas, pode ser outro carro, e seja velhinho, é tratá-lo com carinho, como se trata as pessoas também quando são velhinhas, tem-se tratar com carinho, e os carros é a mesma coisa, eles têm vontade própria. gente se não os trata bem, eles, eles findam. <laughs> Pá, tenho este carro há 23 anos. Eh, já está há bastante tempo que eh, não foi novo, vem em segunda mão, na altura vinha, vinha um carro, um carro, vinha um carro, e até à data de hoje, pronto, lá se tem mantido aqui comigo e, e é para ficar. Eu como comprei o, o, o, o meu Lancia Preto, este último, eh, as pessoas perguntaram-me então pá, vendeste o carro, vendeste o, o Delta, o HF, não, então, as doidas, então, alguma vez ia vender o Delta? Não, isto não é para vender.